Если вы решили с ребенком отдохнуть за границей, советуем выбрать Южную Корею. Удивительная, красивая, комфортная страна, где к детям относятся с особым вниманием и заботой. В Сеуле множество различных развлекательных комплексов и парков для детей. Эверленд – крупнейший в Южной Корее, один из самых посещаемых парков мира. Эверленд – это более 40 увлекательных аттракционов, аквапарк и небольшой зоопарк с тиграми, белыми медведями, пингвинами и другими животными. В течение дня в парке проходят увлекательные шоу, веселые карнавалы и парады. Другой парк – Хлоутворд – целый программе развлечений для всей семьи. Во внутренней крытой части парка можно покататься на аттракционах, купить сувениры и сладости, посетить ледовый каток. Для особо любознательных – этнографический музей истории и культуры Кореи, где в миниатюре воспроизведена традиционная корейская деревня. Под открытым небом рядом находится красивый замок и высотные аттракционы. Стоит прокатиться, захватывает дух, эмоции через край. Чтобы ребенок отдохнул от карусели, используя провел каникулы, обязательно посетите тематический центр Кидзания. С Раз, два, Наставник обучает искусству лепки традиционного корейского рисового хлеба. Тесто не печется, а заваривается. Потом отбивается деревянным молотком. Я люблю радужный хлеб. Он цветной и вкусный. Рисовый хлеб собственного приготовления дети забирают с собой. В Кидзане все по-взрослому, но для детей. Здесь они получают уникальную возможность побывать в мире взрослых, в реальном городе, где они самостоятельно принимают решения. Здесь все как в жизни. Банк, магазины, рестораны, больницы и даже свой транспорт. В Кидзане можно попробовать около 90 профессий и решить, что больше всего подходит под душе. Пожарная машина мчится на место происшествия. Малышам страшновато приближаться к горящему зданию, но как только понимают, что дом горит не по-настоящему, с удовольствием поливают пламя из бронспойтов. А вот по дороге несется скорая помощь. Заглядываем внутрь. Действительно, бригада врачей торопится на вызов. Отряд полиции патрулирует улицы Кидзани. Умудренная жизнью гадалка передает свой спиритический опыт. Продвинутые телевизиончики учат держаться перед камерой. Здесь дети реально ощущают себя частью общества. Множество компаний стали партнерами центра. Вход в Кидзанию стилизован под международный аэропорт. Покупки покупках билетов на стойках регистрации компании Korean Air. На реальном борту самолета детям выдают униформу, и они могут попробовать себя в роли пилота и стюардесса. Кстати, советуем вам лететь в Корею компании Korean Air. Выгодно и приятно. Детям до двух лет, которые путешествуют без места, скидка на билет 90%, на 12 лет 25%. Детскую коляску вы можете провести дополнительно к багажу бесплатно. В самолете малюткам предоставляется люлька, молочная смесь и сок. Детишкам от года можно заранее заказать детское меню, а от 2 до 12 лет специальное меню четырех видов видов. В спинках кресел расположены персональные экраны. Для детей предусмотрена программа развлечений – игры, мультики, фильмы на русском языке. Также вы можете попросить у стюардессы рюкзачок с игрушками и карандашами. Korean Air предоставляет услугу «Дети без сопровождения». До 12 лет дети могут участвовать в программе накопления миль SkyPass Junior. И еще интересный момент. Посадочный талон на самолеты Korean Air дает право на скидки во многих парках, комплексах и кафе. Например, в популярном парке Tiger World скидка на билет до 35%. Приятно. Благодарим за помощь в организации реализация съемок представительства Национальной организации туризма Кореи.